ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ ଖଡ଼୍ରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମୋ ଚିହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଏହି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଇଯୁକ୍ତ କରେ ଖଣ୍ଡ୍ରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ମା' ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ କର ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ବିଜୟ କରନ୍ତୁ